сумраке старой часовни Свечи трещали в тиши Сила смешалась с любовью Для покаяния закон говорили Выдержишь, будешь в раю Ладан, Кагор и Кадила Память взрывали мою Передо мною всплывали. Грех, равнодушие и зло. Зависть с коварным молчанием. Дьявольское торжество. Слезы катились невольно. Горьким я сделал так больно Не замечая того Было мне горестно, сладко Вытряс всю совесть свою Стал ненадежным Шаткин Мост, на котором стою Стал ненадежным и шатким